信じ代いはこの未来だ ば未来が開いていつまでも終わりが れこれいらないものは消してリアルをカラフルに超えようぜミュージック今始まる Rising 目をつぶりみんなで逃げようよ今